Esta illa eh, foi eh, lugar de encontros, eh, conversas literarias, de homes eh, que deixaron grande pegada no país, como Ramón Cabañillas, Castelao, Manuel Quiroga, eh, eh, Laxeiro. Eh, a historia nos traslada esa, esas conversas de homes ao redor da nosa cultura, da nosa literatura, da nosa poesía, onde as mulleres ou non estaban ou non se falaba delas. E esta colección, esta liña, quere eh, vingar, se si me deixades eh, utilizar esa expresión, eh, ese esquecemento das mulleres na, na nosa cultura. Temos outras liñas editoriais, eh, Tambo e Cies, nas que durante moitos anos eh, Fundamentalmente aparece a figura do masculina na nosa cultura e esta liña eh, quisen reservala única e exclusivamente para as mulleres. Hai veces que de forma inesperada a vida fai nos agasallos maravillosos, non? Este é o meu caso eh, con Auga Nómade. Un galano impagable, pois eh, ver reunidos e acollidos nun libro os poemas que unha salvaría de toda a súa obra poética, bueno, todos non, porque un libro ten as súas limitacións, pero sí os poemas que salvaría, dende logo, da súa obra poética, pois é unha oportunidade, como dicía, impagable